бізге бір ит келіп алды жолбун ит тамақ беріп бағып адам, бирөөлөр ит тұрған жерде періште қачат деп ұқтым бирок бұл ит башқача азан айтса қошо уулуйт Илгеркілер уулаған ит жаман болот дегеннен жолдошым командировкадан түнде келді таңғамалы 6.42. қырық атқанына жолдошым эшикке чыгып эле бул азан айтқанда уулуйт экен дейт ошо менен не кылсам деп санап болып атам иттер улағаны шайтанды көргенде улайды эшек дагы шайтанды көргөндө айкырат силер пана тилегиле деген ошондочу короз кыйкырганда алла тааладан афият сурагыла периштелерди көргөндө булар короз кыйкырат деген Улай бере турган болсо ол бир айдоого итак эле тияк бияктан келип калыптыр айдоого алып барып таштап койгула болду ага зулумдук кылбай өзүнүн жайын таап алат мысалы хадистерде сәждада барғанда сәждаға барғанда жеті жерден ашпасын дейіледі ақ жерге тисе жетіден ашып кетеді ғой умраға барып келгендер дағы айтып келішті тигізбеш керек деп түшіндіріп беріңізші сұраныш еркектер мен аялдардың сәждасын айырмасын тура пайғамбарымыз айтқан сәжда қылғанда адам баласының жеті жері сәжда қылады пешене екі алақан екі тізе екі таман ұшындай тұрамыз да мына жеті жері болады бұл еркектерге ғана аялдар шықанағын қояды еркектер шықанағын жерге қойып ойды еркектер шықанағын қойса мәкру болып қалады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ит мындай жатқандай деп тыю салған а бұл аялдарға емес а басқа аялдар болса алар қолын көтереді еркек мен аялдың намазында айырмасы жоқ дейді жоқ біздің мазхабта туғандар еркек менен аялдың намазының айырмасы бар Аялдарды қа астар сатырырақ мысалы рүку кылганда да мынандай кылып туруп албайт кичине мындай эле турса болот эркектердей эмес саждага барганда дагы өтө катуу мынандай кылып ачып туруп алат жок иште жапысыраак намаз окуйт булар макулбу сатыр авыра турат да мындай жапысыраак хорошо мен жин оорусу менен аябай катуу оорудум кудайга шүгүр азыр жакшы болдум намаз окуйм зикир кылам күйөөм артынан аял жинди көрөм дайым көңүл бурбай эле жүрөт делем акыркы күндөрү мени коркутуп кечинде кыйнап жатат күйөөм меники сен үйдөн кет дейт молдого да окуттук кетпей жатат эмне кылсам болот кыйналып кеттим көбүнчө мына жин шайтандар илешкендер бар кирдиктен илешет да буларчы кусулу жок жүрө бергенден ушундайлардан тияк бияк өзүн карабай калгандардан да ошон үчүн ошончу туугандар дайыма биз таарат менен гусул менен дуа менен жүрөлү акыркы учурда өтө көбөйүп кетти баарыңыздарга эле маалым эми буну эмне кылыш керек эле окуңуз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан кайсыл үйдө бакара сүрөсү үч күн катары окулса ага шайтан пайтан жин пин сыйкыр пыйкыр баардыгы качып жок болот деген окуш керек аны буга бул башка бул медицина буну дарылай албайт мындайды Э, бунун илими токтойт медицина уже токтойт э, уже бул жакта эми башка диний илим ал андан жогорку илим ал ошон менен каратпаса болбойт буну окутуш керек окутуңуздар так такыа көп өзүңүз да таза жүрүп окутуп тооба зикир анан күчтүү күчтүү иншаалла э, мына рукуя окугандар бар ошолорго окутуңуз менин атамдын бир тууган иниси беш алты жылдан бери өтө чоң банкротко учураган тууган уруктун баары жардамдарын берип бүтүштү дағы да ақырқы айтусы бойынша 1 миллион 800 қалды қарындашым саңа әлі айтып жатамын 200 миңдей срочно керек болып жатат қиналдым жеңең деле мындан ә, бұл жағына чыдабаймын деп қойды не қылышымды білмей жатамын деді бірін шапкасын біріне кигізіп қиналдым дейді мен зекет бойынша 1 екі жылдан бері жақсы ұғып қалдым мұрын, мұрын мәнісін түшінше емеспін ошондо төрт беш жылдык соодамдын зекетин чогултуп бир топ кылып ошол эки жүзгө эсептеп берип койсом өтөбү дейт өтөт өтө жакшы болот зекеттин да казасы бар таксыр устаз мен кара дуба сыйкыр менен ооруйм мени эч ким түшүнбөйт баары басмырлайт өзгөчө жеңелер таба кылгансып дейби таба кылган қылғансып э, ошолорго сен да өз башыңа келсін көргөзсүн десем кандай болот каргыш айтсам эмне кылышым керек аларга айтсаң жетпейт молдодон молдо тандап жүрө бересиң дейт оорубайсың стресс алгансың дейт анда эмнеге сыйкырдын дубасын окуганда кыйналам дейт эми билбедим мен мына жерде бирок аларга тескери дуба кылса болбойт тескери дуба кылса болбойт бірақ біріншіден біреудің үстіне гүлбеш керек тақсын сіздің башыңызға келіп қалады біреуін турап біреуін гүліп өңіз дейді кім күлсе учур келеді аның үстінен күле тұрғанда алла құранда айтады ей ешбір қауым басқа қауымға ешбір адам басқа адамға масқаралабасын үстіне шылдыңдабасын ал эми аларга дуа кылыңыз өзүңүз окутуңуз менин атым гүлсана гүлсана арабчадан бутту сана дейді екен ошол туурабы эгер туура болсо мен атымды алмаштырышым керек болобу ал аснам санам деп коет арабтар бутту айтат а сот менен айтылат сиздики син менен сана сана а жакшы сөз ал алмаштырган кереги жок адамдардын адамдарды бетин жок мультик катары тартса болобу иллюстрация сыяктуу же анимация сыяктуу бирок бети жок көз қаш мұрын ооз жоқ қылып же сөлекет сияқты ханафи мазхабта қандай интернеттен маалымат қарасам кейбір учурларда тартса болады деп жүрөт а бирок қайсы мазхабта жазылғанын билбейм ошондуктан сізден жооп табамын деген үмүттө жазды бізде өзі сүрөт көз мұрын беті башында сүрөт тартса болбойт да анан мына азыркындай сиз айтып аткандай болсо мейли әлбетте ол мультфильм не мазмұнда не маңызында ошо маселе тұрады егерде азыркы мисалы бул эми бекербоздун иши болуп калбасын да сиздин жашооңузду текке кетире турган ошо менен алек боло турган эки жаштагы балабыз бар балабыз чарчап калды акыйка берген эмеспиз кандай кылыш керек эчтеке эмес өтүп кетти болду кылбайсыз ата энеге зикір намаздарды қандайша хадия қылады терулерге жаңа өтіп кеткендерге зикір жетмиш миң болу керек деген туралы жоқ керек деген тура емес бұл құранда хадисте жетмиш миң деген ал шектеу андай жоқ әлбетте ғалымдардың тәжірибасында ошонда қаншалық жолы ля илаха иллалланы айтып соуын бағыштасаңыз ошончолук жақсы ғалымдар ушуну тәжірибадан өткөргөн жетимиш миңдин таасири өтө чоң экен депчи мен жумушта жүргөндө намаз окуганда элден уяла берем закройный столдун астына кирип алып отуруп намаз окусам болобу жок элден уялып эле коюш керек намаз окубагандар уялсын арак ичкендер уялсын жалганчылар уялсын жолдошум менен ипотека үй алсак биздин ата энелерибиз умрага ажыга барса болобу ата энелерге кайсы акча менен Сіздердің ақшаңар осы ипотеканың ақшасын беріп тұрыш керек қой дейді қарызда да бұл қарыз ата енеңер өзінің ақшаларыменен барса бола береді бірақ сіздердің қарызыңар болып ошоға ақша жұмсасаңар тура болбай